जिसने तो क्या ये इश्क की तलाश में दर्द है तो क्या ये रूह की लिबास है फना किया मुझे क्यों चाहने की आस में तरह तरह शिकस्त ही דבר זיקת ברי दिलो जहाँ दफा गिरा सजा विका तेरी विवाह को विवाह किया वार जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया कहाँ कहाँ फिरूं मैं ढूंढता तलाश है ये दर्द है तो क्या जो रूह के लिबास है ये दर्द